Sima f a z 僕が一番でした一番なんかあるんですか一番一番に何もないよなない僕はメンバーのみんなが潜水服を持ってきてくれるのを信じて待ちます終了 昨日来た順番でなんか罰ゲームがあるって言ってちょっとドキドキしながら今日来たんですけど無事罰ゲームは逃れたのでこれから楽しみたいです僕はコメントをしとく天気が悪いんですけど頑張りたいと思いますイエーイ前回のね罰ゲーム天が今日は罰ゲームということで たちがちょっと衣装を準備しましたんですけど、はい、頑張って準備しましためっちゃ探しましたよなんかチャニョが準備したものからはい、じゃあ紹介お願いしますああでかなんおでかでか <laughs> おいズボンででも座布団がついてます <laughs> どこに座っても泣くでも、えー 次は僕ですこれはちょっと作りましたよすごいオリジナル手作りで暑いんで最近そうですねスリッパ用意しましたこの T シャツにちょっと合ってる剣が紫が好きっていうのまあ、ちょっとアクセサリーでもまあ末っなんでよだれかけ的な待て待て待てこれもうここにつけるような感じ <laughs> 今日も俺も眼鏡してるんですけど眼鏡をちょっとそれじゃあ着替えてきますビフォーアフター ビフォーアフターですバイバイ終了これがあのよだれかけがめっちゃいいやつ一緒に海行く海行こうかじゃえい天が9 0って海に。 <laughs> ヒョンシコのビジュアルはここです22世紀から来た俺楽しいな君のところへ上野動物園何が好きなの動物動物は犬が好きですねあるわけねえやんトラが見たいですいないいないないないわかんないです なんで上野動物園初めて動物園はそうなんだパンダパンダが夢だよね上野パンダが夢パンダ暑いです本当に暑いです現在の気温はわかりません YouTube のコメントでなんかメンバーたちのカバンのカバンカバンの中が見たいはいはいだから緊急検査天から見ましょう天のカバンわかりましたじゃあ 携帯、マスク、イヤホンそれ何ガムですガムガムのゴミ <laughs> それはダメダサい唇の薬ガムのゴミ <laughs> ガムゴミばっかや目薬薬めっちゃあるんですよ、ねはい、そうですねあ帽子です、ね、帽子いいねはい帽子い帽子化粧のなんかあ化粧ポーチですね日焼け止めああロールオン汗汗止めるやついイヤホンです イヤホンと充電器充電器面白くない <laughs> 何もないルのカバン見ましょういやパンパンやないやこれは重いです重いですか重 <laughs> 領収書とかいっぱい入ってるおーおーハマチエンドが <laughs> これ USB ですねおおちょっと中見たい何が何も入ってない怪しい ガム充電器リップマスクと薬それ頭痛い、うん、なんでこれ入ってる爪切り爪切りたいなと思ってゴミゴミ捨ててくださいよこれすぐじゃあしゅんめっちゃ大きい本当にでかいですよああいいエチケットエチケット鍵鍵 ティッシュティッシュ汚いこれあと化粧水これはまああのお酒飲むと前に飲むあこれもお酒お酒を <laughs> オレンジジュース、パンパンやこれ俺よりパンパンこれカードカードこれ全然入ってないでしょ貧乏旬は貧乏ね結果充電もうティッティッシュこれは何蒸気はいらん蒸気はいらん鏡勉強してるやつああ あこれなんか誕生日でもらっためっちゃこれめっちゃいいやつやこれめっちゃいいやつ今日はカバンめっちゃ小さいいつも大きいのにマスクマスクファンデーションうんビンテアあれこの企画つまらんかもしれない <laughs> おおこれは何を買った何を買ったんだ発表発表何買ったんだじゃんああ一個でしたおもう一個 <laughs> お泊まりケア <laughs> お泊まりしたお泊まりお泊まりどこで怪しい怪しい一番何もないと思ったのに <laughs> 一番おもろかった一番おもろかった一番おもろかった楽もう俺はエスポット領収書おめっちゃ食べてるめちゃめちゃ買ってるめちゃめちゃ買ってる待って待ってちょんで 豚バラスライス玉ねぎえのきああなんかご飯作ったんでしょうチャミスルも買ってますねキムチもやしちょむちょろ <laughs> 青青唐辛子お酒を入れる、はい、あ料理ですあとちょっと残ったやつはああ <laughs> ワイパーあ終わりま終わり、えー、おお名前入りだ、えー、あ本当だすごい しまってるしまってますこんな格好してこんなこんな顔おいおいおい本当にあらはい今日は、はい、ここまで to fly.